さんこんにちはゆかチャンネルのゆかとすんちゃんとロハンですはい今日はロハンが初めて湯船に入ります、なんか今まではちっちゃい桶2つで、ねうん、あのお風呂入れてたんですけどうちらも一緒に入れるような湯船を買ったので、はい、それを使ってお風呂に入れようと思いますはいどういう反応をするか見てみましょうねあとあの浮き輪もつけますはい、はい、ゆかは裸で 裸ですか頑張られろはいすみちゃんが裸かもはいどうなもうやだ怖い優しくやってうーセクシーセクシー ハイタッチハイタッチはやお客様頑張ります頑張ります行きますはいお風呂入れる前にうわい大丈夫 してくださいねお母さん曲がってる部分ねはいじゃあきます初めてはいどうぞはい入りますどうですかお母さんあららららら ってやってあららららら気持ちいいわー気持ちいいね気持ちいいねうんすごいあもう自分で泳いでる。

イバイバイバイはいそれではどうでしたか、皆さんはい頑張りましたねはいロアちゃんも頑張りました頑張りましたはいおーロアも今日も最後まで見ていただいてありがとうございましたありがとうございますインスタグラムとファローとチャンネル登録お願いしますじゃあね次の動画で会いましょう